wah mantap mantap mantap trek mantap guys boleh keprek guys trek selamat datang di channel Wong Plosok 52 halo guys hari ini kita lanjutkan mancing bersama kawan-kawan kita guys nah itu guys ini di persawahan tebu-tebuan guys spot mancingnya mari guys spot mantunya guys lihat guys mantap guys ini guys kawan kita lagi merakit pancing nah ini guys udah persiapan mau mancing spotnya itu guys wah mantap operation ya, mana ya wah mantap mantap mantap trek mantap guys boleh keprek guys trek yes kita mau salat dulu guys nah, ya. berhubung sudah duhur waktunya ya. Ibadallah. Wow, masuk. masuk. Mancing keprek masuk mantap, mancing keprek mantap. Ini tuh sebenarnya yuk. Awas, awas, kelak kan apa ya? Urung, urung. Apa ya? jangan panen tak ya? ya? Hmm. Wah, unik. Wah. Sakit. Mulai ya, Mat. Wah, oh, alamat, Mat. Wah, cilik-cilik, Mat. Sampai-sampai. Wah, ah, keprek. Masuk. Masuk, guys. Lumayan lah. Kita mengarang nih. Oke, guys, kita review, guys. Mantap, guys. Kepreknya gede-gede, guys mantap mantap hmm. mantap mat dulu mat gede nih gede nih mat keprak mat wah mantap guys empat jari guys empat jari jari oke guys pematnya guys ini guys hasil kita mancing hari ini guys saya perlihatkan lumayan lah guys lumayan lumayan ya lumayan